آره سلام بچه ها حالتون چطوره من محمد و خوش محمد شو و امروز آگ دوست داشته کنم اما آره. امروز آقا میخوایم معتزد عباس صدیق سوره به عباس خیلی عوضی من چرا قبول کردم اون تو که اصلا گم شد گم اما آره. امیدوارم صدا من بیفته تو سرتر من نمیدونم من خود رد ریسه آره هر روز از اون فیلم مردن حرفه‌ای از قبلی دارم میارم من تومتر از قبلی ببخشید مردان میگی میخوای بیفتی ها نه برو بچه ویدیو اگه ندیدی این بارو میاد این بالا خب حتما برید ببینید یا این بالا یا این بالا نمیدونم پس این زبون امیر تغییر نجات داره زمین میزنه بچه داشتم آ این بارو میاد اون ویدیو که مرزوزا شدیم ویدیو خیلی بالیه الان قرار تو 5 تا بگیرن یه شیش تا یه هفته که بزنم شلو مردم که مرد خیلی حیوان خیلی بد داره نگاه میکنه خیلی پوکر فیس چند تا میگیرم؟ ده تا چرا ده تا؟ نه چند تا؟ پنج تا پنج تا چه پنج تا؟ <laughs> شیش تا باید گفتی ارزون شد خب چنده؟ بیست تومن بیست تومن چند تا؟ شیش تا خب نگاه تخم مرغا رو قیافش بعد خوردن این تخم مرغا قشنگه موافقت یکیشو بخوره <laughs> کاش لایف بود یه قطره از اون تخم مرغ رو من بریزه یه شونه تخم مرغ شیافش میکنه کانتنت خوبی برو برو سانسور میشی چی سانسور میشه میخوام از سوراخ موست بگیرم بیا این دو تا خوب بنده پشت اون دو تا که اونجا نشستن هم ایده خوبیه ولی خب ببین من بر میگردم از پشت عکس عکس نمیخواد بگیری وایس ویدیو بگیر دستم در بیار دستم خسته شده بونج دست نیکی دستم کار داره بچه فیلم بردش دافیه ولی قیافت جذابه واقعا همشه دوست نهید جور دو جون چه سکسی آب میخوری گریه چنین جون میاد داشت تو با من فیلم بگیری یا کجا میری؟ کجا برم بیا بریم من فیلم میگیرم تو جلو برو تو یکم موجی گری کن بر بچه ها چه موجی سفید هم هست بچه ها شلوارشو میشه برو این بازی کن فکرم داره فوش میده اما کلا اونجا آزاد شدم یه تو خون خون بزن میگم فاصله بیرو کنار باشه همینجا همینجا وایسا یواش باش دو سر نزدی بعد فیلم بگیری آره بزن به آره بزن بزن برو بده اونم بزنی دیگه برو یکی هم بزن سلام من آره زایم میزنم میای هم آره باشه باشه خود بیا فرار عباس یعنی من میگم خدا چیکار نداری دیگه نه حال داد خوش بیا بریم ما دستمال بچکار بیا نه تو شیش آره. نشور بیا بیا اینجا کلته گوشو بر تو رایت کن تو خمار میچه کردن برو داینوسور میدی چرا برو برو کجا برم برو دنبال یکی دیگه ببین اینا بزن بیا برو برو برو برو بده من نزن یک تو هم بزن خود فیلم بزن از زاوی فیلم این تو یقه بیا بیا بده من نه بده بده دستم بزن دستم بزن بیوشم بیشتر <laughs> بده بده بده بده خوش بزن مشخص کم بزن تو سرش گفتم یه رد کردم پیدا یا بیا بریم با بریم بیا بیا بیا بیا بیا من ریدم بیا بیا بابا بیا بیا قسمت چستشوش هم میخوام بگیرم تازه بیا بیا میخوام خب. انشورت کنم تخم مرغ بود خب، کلی خب، که خب. همه آره بازم داری من یه نه تمام شد آره، آره، خیلی کلم بوده من چیزا تو دستم گفتم من آره، یعنی برو بشو کجاست آب اون بره بیا کات میکنی کات زندگی تو بیا آب پیدا کن برو برو بیا بیا آب این نه آب چی آب چی اینجاست بریم بریم گفت اول زد گفت دستمال داری اول میپرسم بعد میزنم واقعا خیلی آره بهش میگفتی از دور پرت کن نه با چه تو کنده برام نمون اون یکی زد تو لباسم <laughs> دلداری بده خودتو پس کلت هم تا خمرقیه بشو بشور بشور یخ مچی پوست و خمر بوده تازه تخ نرمدی کتیسه بردار خب چی؟ خب. دستام کسیف میشه یه زن پس کلته واسه چی دختراش رو اینجوری میکنی یخ زدم بشو بشو هنو ها بشو بشو قشنگ بشو نه امشب سرما میکنم بشو اشکال نداره بریم بریم بشو بریم همون الان بریم یخ لباست هم بشو یارو چرا زد تو دست خوشم برد و خمار شیر اینجاست ندام بود اونو بریزم حالا میدین شانس بعد چیه؟ اینکه یکم دیگه باید وایسیم اینجا چرا؟ خط کن اینجا قیافه شو بیا اینجا بیا اینجا من نگاه کن ریدن تو کلت